Nah di sini yaitu lawak Ustadz Azhar Idrus soal jawab agama dan mohon maaf kemarin saya menyebutnya 2018 ternyata ini 2019 teman-teman sudah berapa tahun ya 19 20 21 22 udah 4 tahunan ya teman-teman sekalian sangat-sangat lama sekali ya. Nah langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Soalan seterusnya Kakak sulung simpan dendam pada mak. Sampai umur 50 tahun masih dendam pada mak. Sekarang hidupnya punah ranah, cerah berat dan sebagainya. Itulah masalahnya. Dia gini, Allah bagi kita dua dalam dunia ini, ibu dan bapa. Neh. Dua ni molek ke hujuh ke, itulah ibu bapa kita. Tak ada jual lah kat Maidin, tak ada mall mana pun tak ada. Nak. <laughs> Neh. Lazada pun tak ada jual ibu bapa. Kok ada tu di rumah kita. Jadi buatlah yang terbaik. Betul. Eh, dah walaupun Ibu bapa tu kafir lagi. Dia masuk Islam dah. Ibu bapa kafir lagi. Masuk juga dalam ayat wabil walidaini ihsan. Dan bagi dua ibu bapa kamu buat baik kata ulama tafsir sekali ibu bapa tu masih kafir. Nampak? Ha, jadi kalau kita ada salah silap begini dengan ibu bapa, eh, ibu bapa salah dengan kita, maafkan. Jangan tunggu lama. Tak ada manusia yang sempurna. Betul. Kita, ibu bapa kita bukan nabi. <laughs> nah, ha, ada benda kita tak berkenan, ada benda dia silap, ada benda tak molek. Ha, kalau benda tu yang perlukan teguran, kita tegur. Kalau benda tu tak perlu teguran, cuma kita perlu kemaafan daripada anak. Maafkan ibu bapa kita. Faham? Tak ada dia, tak ada kita. Dia asal, kita porok. Nah, huduh lagu mana pun perangai, itulah mak kita. One and only. Betul tak? Ya, benar-benar. Ha, one and maaf, only. Maafkanlah. Dia beranakkan kita. Nah, ha, apa kata kalau dia beranak itu dia buang dalam sungai mampu keram nak <laughs> ha, nampak ha itu lah kena jasa-jasa ibu apa. nah ha, tak ada orang semua semua ibu apa. macam-macam masalah sebut ibu apa. Oh, ibu apa berahi maki carut ke anak. Oh, jenis wak zalim ke anak-anak. Jenis tak mau ikut perintah agama. Nak, teruskan. Jangan jangan kita sakit hati dan dendam. Tegur dan doakan selalu untuk ibu bapa. Betul, betul. Soalan seterusnya. Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki-lakinya? Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tak usah masuk, bau syurga tak dapat. Ah, inilah paling banyak. Kali kes-kes perceraian, wow. suami isteri dipaksa oleh suami dipaksa oleh isteri untuk melapahkan talak. Faham Ah, Patut orang perempuan ni payah. Dah. Ah, Dia syaitan tengok dia, syaitan lari. <laughs> Oh dia bisa lagi. Nah. Oh. Nampak dia bisa lagi. Innal mar'ata idza aqbalat aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat adbarat surati syaitan. Perempuan ni bila dia datang syaitan hiah dia. Dia pusing belakang pun syaitan hiah. Nah, ha, bisa mainan dia. Dengar baik-baik. Kau perlu faham. Mu anak raja ke mu anak agung ke anak perdana menteri ke anak timbalan ke anak timbalan yang nak naik ke? Faham? Ada kira. Faham? Dengar satu hadis ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawji min zawjiha min eh, bighairi ba'sin fa haramun 'alayha tarayatul janah kama qala nabi kata mana-mana perempuan atau isteri yang minta cerai akan suaminya tanpa jahat suaminya Allah ini masya Allah banyak juga yang kejadian di akhir-akhir ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah Jadi istri itu meminta cerai kepada suaminya Dan tidak akan pernah mencium bau surga Kecuali memang ada syarat khusus Ataupun macam apa ya teman-teman sekalian ya Pelanggaran-pelanggaran agama dan lain syariah dan lain sebagainya ya teman-teman Allahu Akbar ya Allah Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Maka perempuan itu tidak cium bau surga Baunya aja nggak bisa dia cium dia sudah bercerai guys. dengan suami yang pertama Dia minta cerai suami kedua dia kahwin dia jadi isteri soleha tak dapat juga masuk syurga ah. tak lepas dengan dosa suami pertama Allah. Lagi? dia cerai dia kahwin pertama dia minta cerai faham lagi dia nak kahwin orang lain minta cerai tanpa sebab faham lagi kemudian dia kahwin yang kedua dia jadi isteri soleha siang puasa sunat malam tahajud tetap tak dapat bau syurga dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat Allah. suami dia halal Alhamdulillah Suami dia tak halal Bayar Bayar dengan pahala Tak lepas pahala Masuk syurga Eh masuk neraka Nah ha, Hati-hati Ada lima sebab Yang goliknya dalam negara kita Malaysia Ikut Enak negeri tertentu Boleh minta cerai Nah Yang tak harap Pertama Suami tak beri nafkah. Biasanya setahun Ah betul Yang kedua Suami tak benarkan dia buat benda yang wajib Suami tak pernah pakai tudung <laughs> Suami tak pernah semayang yang ketiga, suami suruh buat yang haram. Suruh minum ketung, <laughs> suruh minum arok dan sebagainya. Dan, ha. Yang keempat, suami dera, pukul terajang yang melukakan berdarah dan sebagainya. Allah. Dan yang kelima, suami kena jail, kena penjara sekurang-kurang tiga tahun dan ke atas. Nah, ha. jangan ikut suka kita je. Nah, kenang lelaki lain, cerahlah saya bang. Cerahlah saya bang. Pang. Ha. kalau tidak, saya duduk tengah jalan, biar lori langgar. Macam-macam pesek. Tak. Ha, pengiat walaupun jadi baik pun sekalipun sudah Tidak. Nabi sebut haram masuk syurga. Allahuakbar ya Allah guys. Hukum kalau institusi ke institusi kewangan Islam mengambil pekerja bukan Islam malah diberi kejawatan gaji besar. Dekat satu pekerjanya ada bawah adalah Islam. Dia tak kira Islam tak Islam kalau kita ni tidak adil hukumnya zalim orang zalim tempatnya neraka neraka tak kira mu kerajaan ke mu siapa ke mu rakyat ke mu ibu bapa ke mu orang syarikat ke zalim tempatnya neraka inna atadna lidzalimina nara sesungguhnya kami sediakan tempat untuk orang zalim best api neraka hari kiamat sana zalim itu tak peduli siapa siapa nah ha. soalan seterusnya saya musafir Zuhur Asar sudah jamak kosar Maghrib dah sampai ke destinasi Dan ingin bermalam Apakah kita boleh jamak kosar Maghrib Isyak Azhar Salat seperti biasa Bila sampai di destinasi Dengar baik-baik Kita dari Seremban nak pergi ke suatu destinasi eh? ha, Maka Adakah kita sampai di JB Johor Baru JDT nanti boleh jamak lagi Bila sudah sampai di Johor Baru Ada hal lah kerja di, di Johor Baru Orang-orang Seremban Jawabnya tengok kalau kita masih lagi musafir di Johor Bahru tu singgah, boleh jamak kosong. Betul. Kalau kita sampai di Johor Bahru, hilang nama musafir, jadi pemukim Johor Bahru, tak boleh jamak kosong. Nak tahu boleh atau tidak, begini. Siapa yang bermusafir dari Seremban nak pergi ke Johor Bahru, JB. Apa lama mana nak duduk? Nak duduk 3 hari atau kurang. Faham? Nak singgah sana, tiga, nak duduk stay tiga hari atau kurang. Kurang. Maka sampai di JB, dia dinamakan musafir yang singgah boleh jamak, boleh kosong. Okay. Siapa yang nak duduk di JB empat hari dan ke atas sampai saja di mukim destinasi, dia bertukar nama kepada pemukim Johor Baru. Haram jamak, haram kosong. Faham tak? Faham. Ha. Angguk-angguk-angguk kaki kena cap kuih tiaw sepinggang, tak ingat. <laughs> Soalan seterusnya. Apa perlu kita buat? Pegawai atasan hanya beri arahan ikut buku semata-mata tanpa hmm. mendalami masalah pekerja bawahan. Nabi kata yang terbaik ialah dengan musyawarah. Betul. Walaupun kita pangkat tinggi, pekerja kita pangkat rendah, biar ada musyawarah. Musyawarah tak mesti 12 jam. Musyawarah 2 minit tu musyawarah juga. Nak kita dengar percakapan orang supaya jadi lebih baik. Ha, itu. Kalau sekat hantar WhatsApp yang suruh buat kerja begini, begini, begini, begini, Nah, hari tadi kurang baik. Nah, ha, kurang baik. Walaupun benda betul ni kadang betul dah dia memang betul fakta. Tetapi kalau silap adun tak jadi. Batu ke bini kita, tengok bini kita bila keluar resipi dalam TV. Nah, ha, berlari bini kita. Tengah-tengah duduk tidur bangun ni ambil kertas tulis. Betul. Keluar resipi yang dia tunggu. Nampak? Ha, dia tulis tu. Telur itik 15 biji. Garam 11 kilo. Contoh, cuka 3 mili, mil, mil, mililiter Pang sedikit sabun Dan dia pun buat, <laughs> buat apa itu? Tak jadi macam chef buat Pasal apa? Pasal dia salin saja. Ah betul nah, Dia tak mesyuarah kita dengar, dengar lah cara macam mana nak letak bawang, macam mana, masa mana nak buka api, api panah ke tidak. Baru dapat sama taste. Tahu tak? Ha, begitulah dengan kita, dengan pekerja bawahan kita. Kawan-kawan kita bertemu mata, mendengar dak ucapan-ucapan ha, daripada orang bawahan itu. Ha, okay. Apakah saya sudah bagi soalan tapi soalan saya tidak disampaikan pada ustaz. <laughs> ha, jawabnya tengok keperluan. Kalau soalan itu sudah ditanya oleh orang lain, dia lalu dibuang. Tak ada masalah. Kalau soalan provokasi, nak hina-hina orang, tak boleh. Tak, soalan nak condemn ni, condemn. saya banyak pergi. Dia nak, soalan tu nak nak jatuhkan imam-imam di masjid tu. Apa lagi? <laughs> Jadi kita tak baca. Jadi perbalahan. Nah. Kan? Ha, betul. Ah, soalan ni biarlah orang lain dapat tumpang manfaat. Soalan seterusnya. <clears throat> Apapun kita minta BSS atau MSS dari syarikat tempat kita bekerja. Kalau benda itu dibenarkan, boleh. Aha. Apa pandangan tentang jerebu? Adakah di dukhan, ini dukhan yang termasuk dalam Quran? Duhan ini ialah alamat dekat nak berlaku kehancuran alam. Betul. Ha, sekarang bukan duhan. Duhan ini keluar daripada lubang-lubang bumi dan asapnya menutup sepertiga bumi mulanya, akhirnya semakin banyak. Nah, ha, itu duhan. Ha, dalam surah ad-duhan. Nah, sekarang bukan bukan ad-duhan itu orang bakar sapah. Nah, orang bakal siapa? Sumatera bakal siapa? Kalimantan bakal siapa? Sumatera di saiz semenanjung, tiga biji semenanjung. Besar Sumatera oh, ni. betul. Nah, ah dia sekali sekali dia bakar hutan, sekali bakar oh, kayu-kayu lama nak tanam baru, besar negeri Pahang sekali bakar. Betul, betul. Kau <laughs> bayang. Ya. Nah, ah itu asap. Ha. Jadi itu bukan bukan duhon, itu jerebu. Nah, ah, jangan kita pandai-pandai nak agak-agak ikut suka hati kita. Dia tertib kiamat dia ada. Keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa AS, dah, ha, kemudian Dukhan dan sebagainya. Ha, itu jerebu. Ne? Ha, bukan jerebu, jerebu lain. Jerebu. Ha. Jerebu, jerebu. Waktu syarikat untung 300 juta, bonus kami dapat 3 bulan. Tapi sekarang untung 1 bilion. Kami hanya dapat 2 bulan suku saja. Jadi macam mana? Adakah ini sifat orang munafik? Makin kaya makin kaya. <laughs> Dia nak marah kat company dia lah. Company dia bagi bagi bonus ikut suka company lah. Iyalah. Yang wajib bagi bukan bonus. Iaitu gap. Gaji. gaji. Bonus itu ikut atas mana? Ha, atas ha, majikan itu sendiri. Betul. Betul tak? Ha, jadi majikan nak untung lebih bagi sikit boleh. Untung lebih bagi banyak. Afdal. Dia untung lebih. Dia pun bagi bonus. Itulah dipanggil sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Betul. Dia untung tak sedekah. Ha, bagi kedekut saja. Tapi dia tak berdosa. Nah, ha, cuma gaya-gaya orang sedekut ni tak comel. Aha. Nah, ha, tak comel. <clears throat> kita boikot barangan bukan Islam. Tapi kita beli dengan Shopee, Lazada dan sebagainya. Maksud boikot ialah kita dulukan makanan orang Islam. Betul. Ha, boikot ni bukan baru ni. Ha, dulu kan orang makan orang Islam ni lama. Jadi bila tiada keperluan itu tidak ada dengan orang Islam, kita beli dengan orang bukan Islam. Betul. Nah, ha, bukan semua benda. Kalau boleh kita dudukkan. Dalam dalam dalam dalam masjid pun ada dengan orang Islam boleh, ada dengan orang Islam tak boleh. Bukan semua benda tak boleh. Faham lagi? Ha, dia biar tujuan buat sesuatu biar manfaat itu kembali kepada orang Islam tu. Betul. Dia. Jadi kita dulukan produk orang Islam itu sama dipanggil ruhama ubainahum. Ruhama Kasih sayang ubainahum. Betul. Iman. Ha, itu termasuk. Nah. Ha. Dalam masjid orang kapi yang pasang mozek boleh. Orang kapi pasang kipas boleh bukan semua tak boleh. Patu kita kena belajar. Bukan semua tak boleh. Ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Tak kata kita dengan orang kapi bukan Islam. Kita dengan bini kita bukan semua boleh. Ada benda boleh, ada benda tak betul, boleh. Betul, betul. Nak, dia nak jemuk isteri dia masa period. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata, tapi akak nikah dah. Tak boleh, waduh dah. Period. Faham? Ha, hukumnya bukan semua boleh. Sedap kan, mau akak nikah semua boleh. Tak boleh, piti duit bini dia, bini mu tak boleh ambil. Faham? Walaupun antara mu tiga juta. Duit bini mu, bini mu. Ah. Betul. Ramai orang suami, dia ambil duit bini. Tak bagi derhaka dia ke. <laughs> Faham Kita bagi juga. Bini pun tolol juga. Faham lagi? Ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Itunya dibezakan dengan majlis ilmu. Tapi kalau dia orang kapir jadi imam, tak boleh. Ha? Betul. Ha. Kena khadar semayang walaupun pas salam baru sedar. Pas salam baru sedar. Assalamualaikum malam mencudar. Eh, kau kampung. Harganya kau dua semua Satu masjid jam kering. Faham? <laughs> Tapi kalau pasang pipa boleh. Pasang molde. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan Allahu Akbar. Eh. Kita akan lanjut di part selanjutnya guys ya dan alhamdulillah pencerahan-pencerahan demi pencerahan dan banyak sekali pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus kepada kita guys Masya Allah La haula wa la quwwata illa billahil alil azim Dan ya mungkin banyak kejadian di sekarang ini Di zaman sekarang ini adalah istri meminta cerai kepada suaminya Tanpa alasan yang jelas tanpa alasan yang syar'i. Nah, yang mana mungkin alasannya karena dia jatuh cinta kepada laki-laki lain seperti itu atau macam mana pun saya tak tahu wallahu alam. Tapi yang jelas di sini guys perlu saya tekankan kembali bahwasannya wanita yang seperti ini itu kata Ustadz Azhar Idrus tidak mencium bau surga ya, tidak masuk ke dalam surga. Nah, kecuali nanti di hari akhir, di hari kiamat dihisap oleh Allah Subhanahu taala, ditanya kepada suaminya ikhlas apa tidak, halal apa tidak. Kalau suaminya halal, maka beruntung. Tapi kalau suaminya tidak halal maka buntung alias istilahnya meskipun istrinya tadi solehah dengan suami barunya maka pahalanya akan diberikan kepada suami yang lama Allahu Akbar La ilaha illallah wa allahu akbar Allahu akbar wa lillahilham Semoga bermanfaat buat kita semua Termasuk saya sendiri ya teman-teman sekalian Dan banyak lagi yang dibahas oleh Ustaz Azhar Idrus ya Terutama bab-bab fikih ya teman-teman sekalian Bab-bab tentang bersedekah orang kafir ya Kepada masjid dan lain sebagainya Ya semoga bermanfaat untuk kita semua Semoga ini menjadi pengajaran yang besar Pengajaran yang kita selalu ingat Sehingga Masya Allah Di dalam kesadaran kita Kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus yaitu kaul-kaul Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.